Dobra mordo, to co, nagrywamy to. Dawaj załączę ci tego autotuna. Jakiego autotuna? Wali na oldschool. Jak oldschool? Przecież oldschool już nie jest modny. No to kurwa będzie. Wchodzę jak maszyna, chcę to iść tu pozabijam Możesz mówić kurwa chwila, już mnie zachuj nie powstrzymasz Jestem niczym heroina, nie wyłączam Robię show, twoja panna mówi Zmieniam flow, robię show, twoja panna mówi wow Autotuna wyłącz ściero, to cię zapierdolę Venom Jestem niczym koszmar hello, w końcu czuję progres elo I zabijam jak morderca, zawał serca konkurencja Mój team ciągle się rozkręca, twój opiera na panienkach Już niedługo na koncertach, atmosfera prosto z piekła Nowo spłoną te głośniki, tak jak ta warszawska tęcza Trzymaj moją rękę mała, będę karmić z minigana Całą scenę aż do rana, nie nadchodzi nowa fala To tsunami zapierdala po miesiącu zjadam, zasięg rośnie ja na mecie, ty na starcie, przykra sprawa Czuję w łakach tą nienawiść, w sumie mnie to tylko bawi Youtubera nie są nawet w stanie tutaj zranić Kevlar w głosie i na bani, będą tu przychodzić fani Na ich pogrzeb zaoranić i zatoną jak Titanic Strzelam serią kałasznikow, amunicja, riltok Wyświetlenia mówią wszystko, to nie tylko fanbase siwką Nazywają pseudoraper, zjeby mają znów pretensje Jak założę już wytwórnie, będziesz błagał o atencję Bang, bang, jestem fejmem, zaraz kurwą maskę sejmę Bang, bang i jak bomba zasięg jednie bang bang Mam macetę, więc tych bananowców zeter bang bang Cały mainstream i podziemie jestem wszędzie I się spełniam tym co robię, rzucasz kłodem mi pod nogę Ja ją przeskakuję luźno, takim kurwa jestem kotem Co tam kurwa zgniłe jajo, szukasz bifu, no to śmiało Ale nie wycieraj sobie czyjś śmierci moją twarzą Ty na bicie Terminator, lecę tak jak Aventador Zbiorę brony jak tornado, choć to nie jest Colorado Wszystkie oczy na mnie patrzą, bo się pojawiłem znikąd Kluby są dla nas za małe, narodowy